Something to eat，buy something to eat，say s e t h i n g b u t not good，of course not good。不好吃，不好吃，还贵，哦很贵，很贵，对对对。都快快一一个半月吧，啊，一个半月。了。 What do you think about this quarantine? Quarantine. <laughs> What do you think? <laughs> 不好。 <laughs> you, you work for yourself or just like uh, work for, for somebody? Somebody. You work for Too somebody. many. Uh. So you have you have several paid. Yeah. Uh, you, Thank you. 매우 공짜로 화. so actually you pay the rent and pay something to eat and uh... 매일로. 음. <laughs> 学生包，学生包，润色嘛，是润色嘛，不是黑的，是绿的啊。 分开来做啊！不要，其他人有人做，不要来做。看过了，我不扔进去还怎么办呢？啊，再做一个，这我没有了。 在来做，还就是在一起啊？在来做。好找我那个，你看这个，那个好这边好他们现在做这个是吗？对他们做，他们已经扔掉了。 <laughs> 哦。扔掉了，不让他们做。 截图到行，截图到了。慢点，慢点啊，好，那个，那就行不行？这边，都都都都。哦。 코로나 검사가 끝나고 이렇게 사람들이랑 나란히 집으로 가는 거예요 와 잠깐 여기 옆에 잠깐 <laughs> 나왔는데 원래 이런 거 풀 이런 거 다 제거하고 막 그랬었거든요 아닌가? 봄이라서 이렇게 갑자기 이렇게 피어난 건가? 어, 갑자기 초록색이 엄청 많아졌네 초록색 어, 이 벽을 해집고 이렇게 나올 정도면 어, 대단하다 그러게 여기 막 보니까 꽃도 피고 막 그랬네 안녕 나팔꽃인가? 나팔꽃 아닌 것 같은데 아외동에 사람은 많이 없고 많이 없는 게 아니지 그냥 없는 거지 정도면 아. 근데 이렇게 가다가 제가 다른 데로 도망치면 어떻게 될까? 잡히겠죠? 어차피 저렇게 다 꽉 막혀 있는데 도망칠 곳도 없겠다 돌아가야지 집이 제일 편안하지 Oh.